Guay, guay, checa, territorio antifeca mi hacia escaleta, por eso se respeta la uno más uno de Z Soy Walter White, después de crear metas No te concuerdas, los sientes si no lo recuerdas Mi casa te sienta negra, me echa como mierda Soy frío pero voy a hacer que tu sangre hierva Basta con que escuches y lo observa Hablo con deseo, lo hice perder el hilo ah, El Creador intranquilo, mira mi pupilas Reflejan a mis pupilos Ser explícito es un arma de doble filo No te vayas de avance, a Sansón le cáncer Y de para le vendí para curarse Veo que no está Seguro sé que duermo con el trance Tanta sangre fría que hablo en parce En la calle hay alma buscando quien la lance Pa' que no como ella sociedad ni para descanse La verdad es más de una llena que descanse Camino entre cuerdas vocales y nunca perdí el balance Clavo tres y te destrabo pa' sabor el descaro, esclavo ya lo es Y del estado pecado detestado Pero usado bien en mi establo pega su pe. Hablo bien y entablo abastecimiento Sin crecimiento, de cimientos Hay cimiento ves y siento Te si siento, la teneta y como entretenimiento Sol, si me ves hacer mal de Ramón Con un blon, mi caja, minetos, mi improvisación la verdad que no soy mucho de chupar Pero si chupo es molotov Le saqué la tuerca Robocop Lo no lo noto bro Calla mongolo Para menos posi que electrona El ser humano le relaja causar daño Así normalista que hay en su corazón Quemará la voz, frenará a Dios Yo no tuve ninguna cigüeña A mí me trajo el cuerpo de Yara poco Ven a Yara 2, Bro Deja la canción, letras que penetran tartaros Primero átalo, después háblalo El peor lazarillo es quien revivió a Yo Soy un titán cabrón La serpiente manzanos O Ragnar, lo otro que es Ragnarok También soy impaciente de lo que me medico Un reflejo viviente del entorno y el concepto de mi ente No sé si me explico, el molino es gigante pero el gigante chico Al pincho si me entienden, me acompaña un mechero y solo la tercera prende El tiempo me exhalo saliendo, me escopa minutos, muy poco lo comprendo, Fónico, marcando pactos crónicos, repleto de hardcore sónico Redacto código y ataco dormido, a rato zombie boy no soy un Kratos que se baja al cracker uno de mis golpes puede causar un cráter El tiempo de Cronos encripta mensajes Se lamenta cromos, o más después de quemar un vato Si lo ves, Black Panther contra Killmonger Los o no corremos contra Antilopes Me vacilo ves, pues, Tu titán sin comer o diniciclopes Pero te explico que no vino mala cuarentena Fue la habitación del tiempo para crear mis temas Yo no hago toque roll, te roleo otro en un toque Ha llegado el Joker, tú mueres un problema Así clavo, soy el mago Hago temas con freestyle ordenados Pavo, lo mío ninguno lo ha logrado, mongol Lo tuyo lo hace mi pero sí mejor Hago freestyle en la pista, va la lista Le regalan caballos a dentistas El amigo del bolso lo meteré en mi bolso No aceptamos reembolso, tampoco creo que insistas Canalizo las raíces que me constituyen Siento como dentro mío fluye A veces se obstruye, poco a poco me destruye Persigo entidades pero cuando ellas me sienten huyen Parse Letra venenosas Black en el micro Cacofónico en controles Yao Exonova Records Check it out,